Herkese iyi günler arkadaşlar. Şimdiki videomuzda ee, şey yapacağız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Genel olarak bazı bilgisayarda şu anki benim e, çekim bilgisayarı var arkadaşlar. Bir WordPress öğrenci çıkma, çıkıyor. Onu nasıl temizleyeceğiz? Onu söyleyeceğim. Şu program üzerinden temizleyeceğiz. Özellikle arkadaşlar şu benim için e, kaydederken Yoluna gittiğinizde şu şekilde kaydettirebilirsiniz. Arduino Kova olarak kaydettirebilirsiniz. <clears throat> yani hem video kaydediyor aynı zamanda ses de kaydediyor. Onların yaptığınızda eğer videonuzda şey varsa mesela ses problemi oluyorsa bu şekilde kaydettim. Sonra bunu alın, direkt buraya atın. İşlemi yapın. Tabi bu işlemi göstereyim. Ne oldu? Şimdi devam edelim. <clears throat> Şimdi. Şöyle bir kaydedelim. Evet arkadaşlar şimdi size yani üzerinden yazılım eğitim e, kanalı üzerinden bağlamlıyor. Bir, şimdi dinleyelim. Şimdi dinleyelim arkadaşlar. Arkadaki ses duyuyorsunuz arkadaşlar. Fan sesi. Ee, gördüğünüz gibi. Şimdi sadece e, ana sesi yani şu konuşunun sesi değil arkadaki fan sesini yapmamız lazım, kullanmamız Tabii şu an ben de genel olarak açık olduğu için bunu çok rahat bir şey olabilir. Bunu özellikle eğer fazla şey varsa nasıl büyük videolar ve, ve benzeri şöyle dalgaları görerek işlem yapabilirsiniz. Evet. Şöyle yapalım. Şimdi şöyle seçtiğimi düşünün arkadaşlar. Seçtim. Acaba benim doğru seçtiğimi diye bakarsanız arkadaşlar şöyle yapacağım Seçtikten sonra buna tıkladığınızda gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt böyle bir tam. Yani isim kaldırma istediğim ses şeyi bu. Sonra diyor etkiler bölümüne gelerek gürültü azaltmayı giriyoruz profili getirdik. Yani seçtiğimiz profili hafıza alıyoruz. Sonra bütün hepsini diyoruz ki bütün hepsini seçelim. Bu hafızaya aldığımız yeni etkiler giriyoruz. Büyüklüğü azaltmaya giriyoruz. Sonra diyoruz ki bütün e, seçtiğimiz bir projede yani hepsinde benim proje e, hafızaya aldığım sesi yok et. Ön izleme de yapabiliyoruz. Öyle. Gördüğünüz gibi. Görüyoruz. Şimdi devam edelim. Tamam dedikten sonra işlem başlıyor arkadaşlar. Tabii hızlı normalde. Ben e, videoları seni izlersem biraz fazla oluyordu. Bakın dolayı kaçırdım. Şimdi hep bir göz temizleyince arkadaşlar böyle oluyor. Devam edelim. Gördüğünüz arkadaşlar. Şurayı seçelim ve delete şunu atalım. Temizleyelim. Şimdi ise Kimse videomuzun sesi biraz düşük diyelim. Nasıl yükselteceğiz? Başlatalım videomuzu. Gördüğünüz arkadaşlar. Sesi yükselttim. Gördüğünüz arkadaşlar sesi yükselttim. Arkadaşlar şöyle yaptım. Ee, dalga ses izini dalga şekli ee, dalga şekli yapalım. Normalde false olarak gelen, play olarak gelen budur arkadaşlar. Asıl gelen dalga şekli. Fakat bu bilgi olarak da yaparsanız daha net analiz edersiniz. Sizi inceleyelim mesela. Daha boyutlarını inceleyebilirsiniz. Şöyle bakın Şöyle Gidelim montaj alalım arkadan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Lütfen. Orada bir tık ses var. Hemen onu bulalım. Nerede? Sonra başka süreci şey uçuyorum. Tabii yapacağım. Umarım tamamen bir soruda şey bir yerden lazım. Başka bir diyelim. Tık sesi adam, Ben tık sesini almak istiyorum. Bizler şurada yükledim. Şu olabilir. Aynen. Uzun oldu. Burada. Hızver şu bilgisayar için arkadaşlar. Direkt adam hızver analizlerinden burayı görebiliyorsunuz. Biraz daha açtık. Tahminimce Bakın şurada normal geliyor. Şurada yükseliyor. Sildim. Şöyle başlamak istiyorum. fazer outras coisas. 挺棒，是吧？ arkadaşlar otur sesim de Dinliyoruz. Tıktım. O sesinin biraz da şey var tabii ki. Böyle öyle kademe kademe arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi dalga yaptığından sonra yakınlaştırdığınız arkadaşlar buradan kontrol edebiliyorsunuz. bakalım diyorum. Tamam mı arkadaşlar? Biraz şöyle. Burada bir Şuradan mı? Bakın gördüğünüz gibi şuradan sonsuzluktan ses gidiyor. Ben ses gidiyor. Ne? Kontrol X'e devam Şimdi başlamaz zaten. düşün. O sildim bölüm. O sildim halen. Takım bir şey var. Buralar boş boş sesler arkadaşlar. Bunları da temizleyebilirsiniz. Böyle. Bu şekilde temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Diyelim yani şimdi diyeceksiniz temizle arkadaşlar. Bunu nasıl dışarı çıkartacağız? Tamam onu da söyleyeyim. Dosyaya şey geleceğiz arkadaşlar. Buradan sesi ver diyor. Sesi verdikten sonra yer seçiyoruz. Da bunu şey yapın arkadaşlar. Yine wow olarak çıkartın. Mesela masa üstünden çıkartıyorum. Yani. İsim veriyorum. Ve Ebubekir Baslama.com Tamam. Buradan sanatçı ismi vesaire diyor arkadaşlar. Bunları yazabilirsiniz. Ben buna Ebu Kerim'den not perform diyeceğim arkadaşlar. Demek ki tabii ki Ebu Kerim'den dedim. Tamam dedik. Çıkardık. Bunu kapatıyoruz. Proje olarak kayıt edip etmediğim etmeyeceğimizi sordu. Şimdi gördüğünüz gibi saçma bir şey çıktı arkadaşlar. Şimdi neden diyeceksiniz? Çünkü öykü basan nokta.com olarak yaptığım için ee, nokta var. Değil. Uzantısını unutma bakın başta. Biraz saçma bir şekilde kaydettik. Şimdi uzantısını alalım arkadaşlar. nokta olmuş. Gördüğünüz gibi açıldı arkadaşlar. Bunu Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Temizlenmiş hali. Bunu videomuzu nasıl birleştiririz onu söyleyeyim. Ee, sisteminize Windows'un kendi özelliği olan, gerçi After Effects, ben de mesela After Effects de var. Gerçi bunun için kullanmıyorum After, After Effects arkadaşlar. Yani video birleştirme için şey yapmaya gerek yok. Efektler için kullanıyorum. Mom Maker'ı indirebilirsiniz arkadaşlar. 2000 diyorum. 8 8'de var arkadaşlar. 10'da desteği yok galiba. Mumla yakın indirip açtığınızda video ekleyin arkadaşlar. Video ekledikten sonra sesi kısacaksınız. Çıkartayım gitsin. Herkese hayırlı günler diliyorum. Yararlı bulduysanız e, sizi web sitemize bekleriz arkadaşlar. www Ebu execute.com Yani arkadaşlar web sitemize şu an gerçekten takım yok www.type'da dediğiniz arkadaşlar web sitemize ulaşacaksınız arkadaşlar. Sağ taraftaki reklamlara tıklarsanız, tıklarsanız da çok memnun olurum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.